Hello semua Hari ni eh, Aku nak unboxing Natang Allah ni PS4 Luna Edition Kita lihat dulu kotak-kotak dia no? uh, Pada <clears throat> Pada belah depan Seperti yang anda lihat Hanyalah hitam-hitam saja. Eh, mari kita lihat Dekat belakang no? uh, Dekat belakang ya Ada tertulis Ah, bonus content kat sini ya. Uh, ah, King Tail Final Fantasy dan juga special team voucher code. Ya. <clears throat> Kita tengok belah-belah tepi pula noh. Okey. Time untuk buka datang. Eh, buka tang mana eh? Mm-hmm. Ay, ya estoy enfadado. Ajá. Itu dia. Uh, kotak di dalam kotak, ya. Uh, mari kita buka lagi. kepala kat sini ya. Ah, controller ni special dia tang ni lah akan tak ada apa pun hmm ni ah, logo ni Lah. tak ada plug power ini. Eh, ni hmm, warna tang ni ah, kabel USB oh HDMI uh, ah, earphone murahan astaga Ah, mungkin ada kotak di dalam kotak lagi. Ah, ada PS4 kat sini. Hmm, cantik kot datang ni kan. Kat PS4 ni kita ada uh, lubang power uh, Digital audio, HDMI dan internet Pero bodoh kok. Kita hmm, ada software menu kat sini Dan banyak tulisan jincong jincong jincong Dan www.jp petak ini e. Hakim Oh kat sini ya PlayStation Plus. Dan voucher ya. Warranty. Dan itu saja daripada saya ya. Terima kasih kerana menonton.